Bom dia, meus amiguinhos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, gente, hoje eu vou gravar um vídeo bem diferente. Esse aqui que tá na minha frente é um pé de pinha. De pinha, não. De pitanga. Bom, gente, e... É, a gente come as frutas, tá? muito boas, Tem umas que ainda tá, tá nascendo. E, gente, essas flores servem pra fazer chá. Servem. Essas folhas servem pra fazer chá. Bom, por exemplo, você tá com diarreia, gente, você toma um chá desse, gente, você fica melhor logo. Essas folhas aqui pra você fazer um chá é muito boa. Também as frutas são muito gostosas, tá? Mas as frutas são boas se ela estiver bem vermelhinha. Se ela estiver laranja ainda, igual aquela dali, peraí, cadê, gente? É igual aquela dali, não tá boa ainda. Ai, gente, isso é pra... As folhas servem pra um chá. Aqui do meu lado tem um pé de pinha. Tem uma pinha ali, gente. Vou dar um dano pra vocês. Cadê, mano? A pinha, a pinha se escondeu ali, gente. Gente, ela tá muito bonita, aquela pinha. O ruim é que ela ainda não tá boa, né? Eu quero logo comer <laughs> aquela pinha. Bom, gente. Aqui é o pé onde minha mãe planta a pinha. <coughs> tá bem grande. Tá bem grande, né? Aí aqui, desse lado, é o pai gritando. Gente, é muito bonito aqui. Vou dar muito lance pra vocês escutarem a passarinho cantando. Bom, gente, eu vou finalizando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dê like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.